nama saya Syamila, saya daripada Seri Kembangan First time dekat kedai Dani. hari ini saya nak buat air extension So tunggulah rambut lawa saya kejap lagi eh Bye Hai, nama saya Syamila. Saya datang ke kedai Denny hari ini untuk rambut yang cantik ini. Terima kasih Denny. I love you. Thank you. I bagi 5 star.